Samfélagi þarf að gera ráð fyrir fjölbreyttum þörfum til að skapa meira rými til að vera allskonar. Píratar róa öllum árum í átt að fjölbreyttu og aðgengilegu mannreitnda samfélagi. Það er ekki bara réttlátt, heldur líka best fyrir okkur öll.